Vos heu demanat mai si estan ben informats? Si la informació que ens arriba és lliure, plural i està contrastada? Jo me faig aquesta pregunta cada dia i la resposta sempre és la mateixa, no. Nosaltres creiem que per avançar en societat cal aquesta informació lliure, plural i contrastada per poder actuar en conseqüència. Per això, des de Barri TV impulsam un projecte nou, un projecte de televisió participativa i autogestionada, sense pressió de tercers, on hi càpiguen totes les visions, on hi càpiga també la teva visió. Música Bandera Visió és una televisió participativa, perquè els continguts no els faran només els professionals que hi treballin, sinó totes aquelles persones que tinguin alguna cosa a dir. El vídeo participatiu conjuga la figura del professional i del ciutadà, per donar una programació que no estigui condicionada per interessos econòmics, sinó per capitals humans perquè els mitjans de comunicació són massa importants perquè només estiguin en mans de grans empreses o d'administracions que no estan per al bé comú. Qualsevol persona pot participar en aquest projecte. Per això, la televisió posarà a disposició de tothom els mitjans tècnics, el suport professional i formacions en audiovisuals i periodisme perquè tu puguis fer la televisió. Per ser autogestionada i lliure, la teva visió es finançarà amb petites aportacions de socis. Socis que decidiran la programació i funcionament de la teva visió. Mitjançant una assemblea online, els socis tindran el control de la teva visió, per tal de que no deixi de ser mai el mitjà lliure i plural que necessitem. Un grup de professionals ens encarregarem de la gestió diària, la creació de continguts, l'assessorament a personal, la difusió i tot el que sigui necessari per tirar endavant aquest projecte. Per fer-ho, necessitem moltíssima gent, gent que, com tu, cregui que és possible i és necessari, sobretot, tenir un nou mitjà de comunicació. Ara ha arribat el moment de fer la verdadera televisió, la teva visió. És la nostra visió la seva visió. La vostra visió. La meva visió.